Ça des potagers, le roi des combats Mais sans moi, tu crèves, rien à bouffer d'intérêt terre et moisi. Plus fort que les poubelles, mal suis des débris. Bla bla, le déchet pourri mon Bla bla, il devait finir dans un pot. Bla bla, pas moyen de faire demi-tour. Le Master war mais de retour, ça va balancer du loup Y'a trop de salauds qui ont voulu me faire la bombe mon terreau. Je le fabrique pour 0 euro, mais je fatigue de ces années de lutter de boulot. Gilbert de terre. Si toi aussi tes côtes fait serre, mets tes mains en terre, mets tes mains en terre. Tout le monde fait sa main en l'air, Gilbert de terre. terre, terre, de Son jardin, c'est pas si galère. J'ai un gros long brique, on te dévore. Ton compost est comme ton flot, il n'est pas mûr. Moi je te brûle dans un bras zéro, je fais toi de la cire. Tu t'es trompé de boulot, t'es une imposture. Pour avoir le bon niveau, check la mixture et sois sûr que sous le creux, les verres de terre soient masqués. Rien n'annule la force des déchets. Je te découpe en petits morceaux, je t'ai fin. À ça j'ajoute la dose copo, requise à faim. Que doucement tu m'assères, que mes insectes ingèrent, que mes cloportes se de tes poils de carotte. Mixé au humus, tu nourris mes pétunias. Garnis mon fécus et du Oublie ce combat, tu vois y'a aucune astuce Au gros tamou comme toi Tout le monde lève ses mains en l'air écrit de terre Terre, terre, terre, terre Si toi aussi t'es côtés les serre Mets tes mains en terre, mets tes mains en terre Tout le monde lève sa main en l'air écrit de terre Terre, de terre, terre, de terre Les deux maîtres composteurs, c'est qui le meilleur T'es dans ma ligne de mire, tu conseilles si tu t'avises de me prendre un verre, hein, je t'appelle et révise pour réapprendre tes vers. T'es la m'as du compostage sur BX. Ce que t'as là, c'est un carnage, c'est pas un mix. Ça plane le pourri à travers toute la city. Même tes mouches et ton fouille font s'installer sur Paris. J'ai plus gros tas déchets, le plus grand respect des verres. Tu n'arrives pas à m'épier avec ta technique de faussaire, mais arrête un peu de faire le boss. Tu ne sais pas trier. Et mec, c'est un compost ou un tas de fumier Même si t'as pas la forme, T'es soufflé quand tu rappes les vers s'endorment, se sont suicidés. Tu ne fais que me jalouser car mon compost est énorme. Je suis le master. Wow. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde lève ses mains en l'air. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde lève ses mains en l'air. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde lève ses mains en l'air. Vers de terre, main dans la terre. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde lève ses mains en l'air. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde lève ses mains en l'air. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde lève ses mains en l'air. Vers de terre, main dans la terre. Hey, massive. Tout le monde les mains en l'air dis à ce qu'on pense ou pas